Só na maior loja de skins do Brasil você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor de mercado. Na Neixa você também pode vender o seu inventário e skins avulsas, ou usá-las como upgrade na loja. Neixastore.com Caralho, tá véi. Sai, demônio! Nossa, Natan, velho. você quer que eu pegue no seu braço, filha da p****? Caralho, tio, vai pela janela, moleque. Sai de trás. O que, o outro tá comprando? Ah, não, vocês estão trolando. Ô, quer é que pegar na mão e jogar, mano? Eu fui eu, fui eu, foi mal. Peguei o meio. Uh, Litraço de 4. Litraço de 4. Liga vai mirar aqui, velho. Ó, ó, não vai não. Toma, trouxa. Dá pra ir ainda. Né? Dá, com sua dá mãe. Não, dá não. Tem defuso. Tem Me ajuda a voltar do rato, me ajuda a voltar do rato. Caiu já. Bom. Peguei o meio. Agora uh, Uh, uh, que delícia. Agora você não vê, né, amor? Tem um A. Ele apareceu na esquerda ou da direita? Ou do meio? Meio, do meio. Da van. Ah, tá aí. Tá liga, liga. Liga, liga, ligação, amores. Peguei a ligação. Nothing mid, guys. Nothing mid. Nothing underpass. Mid's clear, guys. Nice. Dentro do bomb, dentro do bomb. Ele tá de brincadeira, né? Eu vou até rir pra... Buga por cima do meio, hein? Tem como? Tem como? Buga aí! Obrigado, te filho da p... Vaguei, vaguei, Nossa senhora, velho. Heitor Salles. Tem uma K na, na jungle. Mais caverna, dois cavernas, dois cavernas. Mais um. Não, era na faca, mano. Ah! O cara tava no L. Não vai dar tempo! Claro, ué, você acertou o 23 terceiro Sabe quando você tá tirando um cara já querendo defusar? <laughs> tava tipo assim. É, é, é smokezinha, smokezinha, daqui a. Que smoke é essa, cara? Você tá de brincadeira, né? Dá pra liga, dá pra janela, dá pra janela, dá pra janela. Fudido cabeça, cabecinha. Atrás de você aí, amigo, atrás. Meu Deus. Nossa, pra pegar o. Nossa, onde o cara tava, <laughs> velho só nada. Aí, olha aqui, ó. Todo jogo isso aqui, ó. Aí você vê o toque, faz nada. Eita, liga aí, caralho. Só, você não viu o que eu fiz aqui. ah, vai se fuder, rouba aqui o bicho. Ele não ia matar não, velho. Nossa, eu tava com faca na mão, o cara passando a smoke. Puxa três tapetes daí, vai. Tem parar, mano. Sem parar, sem parar. Ah, para de passar é, quatro, não. Areia, areia, areia, areia, areia, areia. Ah. Mata areia, gente. Pelo amor de Deus, mata areia. Areia! <laughs> areia morta. Mata areia, Matei, calma. Quer outra, quer outra? Plata! Mata ele, cara. <laughs> É pro play. é outro. Ó, oh, Tox, ganha, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ele tomou dois tiros meu de AK no peito, mano. Abre da uma. Ó. E aí, meu Deus. Perdeu, perdeu. Ai, ah, Jesus, meu core. <laughs> Até a Julia riu aqui. Então vai sair ele, vai sair ele. Eu avisei, filha da puta. Meu Deus. <laughs> Banco, banco, banco, banco, banco, banco, banco, velho. Ah não, para de trollar, galera. Pelo amor de Deus. Ah não, olha vocês. com a janela aí, Natan. com hum. a janela aí, Natan. Rápido. Tomei! ser o rato, velho. É certeza, mano. Olha vocês. Vai, porra. Splita B2 aí, mano. Ah, vocês estão trollando. Ah, Jesus. Natan, por que, que você vai dar cara à caverna? Toma uma bala. Bora. Para de ir na caverna, filha da p. Essa é a última vez que eu jogo logo com vocês. Peguei jungle. Bora, Split né? aí, ô bando de filho da p. Tá, Django. Toma HS, pá. Cobrar, é, minha, fora. Não copiou, toma HS não. toma HS não. Boa. Vai Sim, mercado, cara. O cara vai mercado. Menos... Tomou varado do caixão. Vem, vem, vem. É, tomou varado agora de vez. Nip 1. Peguei, bomba. Tá nip alto. Peguei nip. Morreu. Dentro do lobo, dentro do lobo, último, 3 x Boa, boa, boa. Eu vou flechar areia, vai, entra. Entra, entra. Flechei. Nossa. Peguei. Entra. Cemitério, cemitério. Olha. Peguei cemitério. Boa, boa. Já fiz, já. Boa, caguei na smoke. Tá de alto lá ainda, cara. Tá pitch. Paga a molotov. Eu paguei pra vocês. Peguei direto outra. Cimento. Morreu. Caixão, Alp. Boa, Felps pegou o caixão, só entra B. Vou ter com medo piscina, cuidado aí. Não, eles estão piscina aqui. Você é na boca. Puxa alguém aí, pega o bot. Acho que o Thales vai voltar. Não precisa. Eu acho que tá closed aqui. Pode entrar tapete, não tem ninguém olhando tapete. Nossa senhora, C4 lá, velho. PTT, Felps. Boa. Opa, quase. Senhora, mano, quase que eu erro o tiro, velho. Foi salvo. WP lá, passou o cara banana. Dois banana. Dois cravados no meio, dois banana.